igotzen ari dire argia pila bat igo dute, e, ez hori bakarrik, ebizi berdolak ere eramaten du gazan historiare, eta gazare igo dute asko. Orduan oso pensioak gehien bat emakumea badugu, oso pensio txikiak jende asko, eta ezin da, ezin da iritsi, e, ezin da bukatu hilabetea zure pensioakin, eta orduan horrek, horregatik bagoaz, e, kajatzea eta protesta itea, ez gezago eskubiderik, gobernuak, Madridako eta hori, eta, hemengo hemen gokerez egitea deus ere, hori hori jeisteko prezioak eta hori, hori da, hori da Zer, gero ai pensio guk eskatzen dugu minimo bat mila eurokoa, eta horrekin ere ez da eta imaginatu, emakume asko gehien bat, gizonezko batzuk ere badaude, baino gehienak, batzuk bosteunetik beti kobratzen dute, Orrun ez dago eskubidea. Aki kotizamos, aki decidimos, que se especulación, sí, es capitalismo. Aquí está la toma de la está peso del alderdi Eskandalagarria murrizteko. Eskandalagarria murrizteko.